Ciao! Allora, oggi parliamo di capelli ed eh, parliamo della BB Cream per capelli, questa è, dico che è l'innovazione della Pantene. Pantene BB Cream ed è 7 in 1 per capelli perfetti. Trattamento BB antietà per capelli eh, è un 145 ml, me l'hanno inviato, quindi non vi so dire il prezzo e sinceramente non l'ho neanche guardato in negozio perché non credo di averla neanche vista. Promette, se trovo l'italiano, eh, trattamento satin per capelli perfetti, forza, splendore e levigatezza, nutra senza pesantire, sensazione idratante, riparazione dei danni, punte definite. Il prodotto è questo con questo applicatore. Oltretutto credo che l'applicatore, la confezione vuota la tengo perché mh, mm, potrebbe essere comoda. Ok, allora che cosa devo dire? Prima eh, va applicato scusate sui capelli umidi prima della piega oppure anche asciutti come trattamento urto ehm, devo essere sincera mm. allora, prima cosa che ho provato di questo prodotto l'ho applicato una o due noci sui capelli umidi una noce un'applicazione l'ho massaggiato tra le mani l'ho applicata lui dicono tutte le lunghezze io dalla, da metà lunghezza alla fine ho trovato i capelli incollati eh, le mani appiccicate, i capelli incollati, anche se erano umidi ho dovuto pettinare un sacco perché, per far rimuovere il prodotto. Da lì ho detto aspetta un attimo, questo qua c'è qualcosa che <clears throat> non va. Mi è sembrato più che una BB cream per i capelli, quindi un trattamento come tipo una maschera veloce senza risciacquo, mi è sembrato più un gel, cioè quindi che tenesse in posa i capelli. E, e quindi da quel momento io l'ho applicato solamente da capelli umidi perché sui capelli asciutti te li va a appiccicare e non li, non li, non li metti più in piega mezza applicazione e lo andavo a toglievo un attimo l'acqua dai capelli poi lo andavo a applicare solamente sulla fine delle lunghezze e sulle punte per dare un attimo di definizione in modo che i capelli miei soprattutto che sono mossi non andassero a gonfiarsi e poi procedevo all'asciugatura in questo modo i capelli appesantiti da questo prodotto non andavano ad arricciarsi troppo e riuscivo a fare una piega mm, mossa abbastanza mossa ma non riccia senza dover stare lì con spazio alle fone a tirarli quindi per questo ok se io dovessi consigliarvi il prodotto dico no non compratelo mi è sembrata davvero una idea carina ma mm, no, no, assolutamente il prodotto è stata una, una delusione completa, non trovo, non ho trovato nessun effetto positivo in questo prodotto, ho dovuto finirlo e l'ho applicato in questo modo, ma avrei sinceramente voluto rinunciare alla seconda applicazione, trovato molto appiccicoso, sulle mani era appiccicoso, sul, sui capelli, non mi è piaciuto, quindi questo qua sicuramente è bocciatissimo, fatemi sapere se avete provato e se magari a voi è piaciuto, perché magari è una opinione personale. Io comunque spero sia stato utile e al prossimo video. Ciao!